Здравствуйте, осень уже наступила. Вижу, недавно дожди зачастили. Может быть, к снегу или к морозу Недавно случайно нашла в кустах розу. Осень уже и листва пожелтела. А чаю хотите? Сейчас подогрею. Видите, листья срываются с места. Помню, в песочнице всем было тесно. песочнице всем было тесно. Осень всплакнула прошедшим дождем. Осень всплакнула прошедшим дождем. Раньше с песочницы, ныне с могилок Мы убираем листву под зонтом. Холодно, ветер, вот куртка моя. Чайник вскипел, проходите. я Игорь. А я в прошлом веке была влюблена. Осень всплакнула прошедшим дождем. Осень всплакнула прошедшим дождем. 我心，我心。